Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Egun bakoitza desberdina da, eta pertsona bakoitza bakarra. Mikel, Leire, Javier, Omar, Maria dugu izena oso desperdina gara, baina bada batzen gaituen zerbait. Nafarroa. Lurronen parte gara. Hemen jaio ginen, hemen bizi gara, edo hemen gabiltza lanean. Lur askotarikoa, bakarra, ederra. Mendia, ordokia, goi ordokia eta erdi basamortua biltzen dituena. Soroak, industria, energia, turismoa, guztiak batera. Landatarra eta irikoa, tradizioa eta modernotasuna. Erro indartsu eta izaera bereziko erreinua. Bertako gizon emakumeen aleginari esker, Europako egoaldeko eskualde lehiakorrenetako bat. Nafarroa gure etxea da, gure nortasun ikurra. Gaur, erronka berriei aurre egin behar diegu. Koronavirusak eragindako krisia, Europak markatutako bidea, eta azkena markadako aldaketa azgarrak Guzti hona alegina eskatzen duen lan bat. Mikel, Leire, Javier, Omar, Maria. Gizon emakume guztiok, kompromiso bakarrekin. Nafarroa suspertu. Nafarroa suspertu. Nafarroa suspertu planak bost misio nagusi identifikatzen ditu. Ekonomia iraultza digitalerako prestatzea. Transizio ekologikoa bizkortzea. Gizarte koesioa bultzatzea. Lurraldea egituratzea. Eta gure bizikidetza ereduan sakontzea. sektore publikoa erreformatu eta irmotzea eta gure nazioarteko dimentsioa zabaldu eta sendotzea eskatzen dute misio horiek. Nola eta Europar batasuneko Next Generation berreskurapen planarekin bat eginez. 2008 mar Nafarroako Estrategia Digitalaren, Nafarroa Green Transizio Ekologikorako Estrategiaren eta Estrategia Inklusiboaren barruko Eunda bost proiektu baino gehiagorekin. Iru eta laureun milioi eurotik gorako inbertsioak azkartzea ekarriko dute proiektu horiek. Ezagutu, Nafarroa suspertu plana.